друзья, с вами Влад, и сегодня продолжаем играть City Cardrun. Как вы видите, я уже купил Супру. Нормально. Точно я, я не знаю, как она... Ну, Субару, Субару. 2019, 2019 года тоже, как... Да. В прошлой серии покупали и Гелик покупали, и БМВ. Скоро вообще Теслу купим, если денег хватит. <laughs> Если и правда денег хватит. Короче, да перед началом видео хочу пожелать приятного просмотра, кто курс, кто нет, и провести мини-викторину. Вам нужно поставить лайк под видео, подписаться на канал, нажать на колокольчик не за 5 секунд, а за 6 уже, потому что некоторые не успевали, короче, за 6 секунд. Короче, давайте начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Кто успел, пишите в комментариях. Да, я буду лайкать и писать красавчик, молодец. Да. А пока... Ну, кто не успел, ничего страшного. Ну, хотя это уже... Да, за 6 секунд это сложно не успеть. Не, э, не, ну если вы не открыли именно... Если у вас э, открыт именно полный экран, если у вас не полный экран, то вы успели, 100%. А если пока вы будете открывать, конечно, можно не успеть. Но за 6 секунд не можно успеть. За 5 секунд не успевали, я знаю. Видел. Писали уже, что не успевали. А сейчас, в принципе, без проблем. Короче, да. А мы начинаем. Все. Так, это, опять же, не Э, не автомат. Это надо переключаться время. Ну, в принципе, что нам? Сложно переключить передачу, что ли? <laughs> Ну, нет, в принципе. А вот завести, да. Э. Так, топливо. Да ладно, опять не использую? Не, я, я не хочу. Так, да, переключаться придется. хорошо. Будем опять же проверять, наверное, максималку. А, а что за... Я не проверим. Да блин, на камеры. не... Так, все нормально. Теперь должна быть нормально камера. Ну и что-то у меня... Этот... <laughs> Вообще, это капец произошло. Почему у меня грязное вот лобовое стекло? Не понимаю. Ну ты как мне? Что я? Я не вижу. Я плохо вижу теперь. Ну ты как? Нормально? Нет вообще? Такое. Задрифтил все. Задрифтил прям в ограждение. Почему бы нет? И правда, почему бы и нет? В смысле? Что, типа, поехали. Попали в ДТП. Я в курсе, что я попал в ДТП. Я же не слепой, я же вижу, что я попал в ДТП. Там сколько нам? 600 метров до ближайшей... Ясненько. Понятно. Ну, я уверен, где-то в... Не знаю, когда... блин, стойте. Мы будем работать таксистом, я уверен, скоро. Скоро. Блин. Я даже заехать не могу. Каким нафиг таксистом? Я не поехал. Я вообще не смогу им работать. Так, а у меня где мне бар? Ага, ясно. Наконец. Спустя миллиард лет уже правил. Не, ну это капец какой-то. Все, давай. Поехали. Давай. Блин, а что я не пристегивался? Все, поехали кататься. Ну, в этот раз, как вы видите, уже снега нет. Уже все, снег прошел, уже уже... Э, просто ясно, да. опять шапа летит уже. Третью серию подряд хочу а выиграть. Или четвертую даже. Да нет, четвертую лыжи. Увы-вы. Бибип. Бибип. Я сказал. Я хочу максималку проверить, они мне не дают. Надо трафик поменьше сделать. Вот, Да я смогу проверить, а так не могу. Так я не могу ее проверить. Давай больше. Нет! Куда вы едете? Все, я разворачиваюсь. Спасибо. не работает. Да пошел. Пошел. <laughs> Ну все, ДТП, что я могу сделать? Правильно, уезжает сюда, типа, задолбал уже. Ты еще заспавниться не могу. А что ты делаешь? Разворачиваем. Все, едем отсюда, задолбали. Полностью задолбали вообще. Вот эти дебилы, которые ездить не умеют вообще. Я им бибику, они никуда не уезжают. Почему? Что они за дебилы такие вообще не понимаю. Я тебе говорю, бибикать, значит, надо разъезжаться, а не у меня врезаться, блин. Они делают так, чтобы специально я вас врезался, потому что у меня вариант уже нет. Так, ну ладно, не видно, наверное. 190 еду. 200, 200 нифига себе. 200, рекорд просто, рекорд. 206. 207! 207, блин! Но ну не, это в реальной жизни это все, это слэк. В реальной жизни это просто капец был бы. Меня уже все задолбали Все, я от вас уезжаю, я поеду. Я хочу максималку проверить, а вы меня не даете. Здоровья всем. Биби! -би. Тебе, бип Здоровки были. Что такое? Что не еду? А, ну, ну конечно, на ну, ну, пятой передаче, правда, почему я не еду? Так, блин, зареспаун. Долбали. А что, 25 километров это у него? Нифига. Первая передача 25 километров. Ну да, ну такой машине 25 километров каких-то. Пешком быстрее бей. Что нафиг это? А, опять вот угодно. Все мешает мне, блин. Да, в городе такой. Ну, максималку, короче, мы проверили. Где-то 210, там где-то сколько. Да и понимаешь, зачем вообще ездить по городу 210, даже на трассе 210, это капец какой-то. Нифига себе, вот это я вообще капец какой. Так, давайте другую. Что я тут опять вижу? Одни и те же места уже не интересно. Давайте другую сторону. Вот откуда мы приехали, надо другую сторону. А то мы на одни. Мой другую карту вычивать лучше. Я сейчас реально другую карту возьму. Но это мы уже катались. Что тут уже все скучно. Да а Почему? Бибип! Едет! Бибип! Если врежусь, то все, то механа. Я попытаюсь, конечно, не врезаться в них. Но что я могу сделать, ведь они, блин, едут как черепахи, а я 200 с еду. Ну, ну ехал. Скорее ехал когда-то. А лет 10 назад уже не ехал. С таким трафиком это невозможно не делать. Тут вообще очень сложно ехать. Но проверять, проверять не смогу. Надо машину убирать. Вот как я проверю? Как? Как? Вот что это такое, блин? Вот и как я должен это проверять вообще? Блин, хотел другую сторону. Я хочу максималку реально проверить. Они мне не дают. Блин. Давай. Э Давай быстрее. На четвертую. На пятую надо ехать. Все чтобы я не переключался на 10. Я просто следил за тем, что надо бибикать. Биби! Убежать пытаться. Ну, я ну, они мне не дают объезжать. Как? Что я могу? Конечно, я бибикаю, потому что они мне не дают объезжать. Я не, я не могу объезжать. Вот, сколько? 200. О, ты поедешь. Мне хана. 205. 206. Опять одна и та же история. Ну ладно, хотя... Не, уже уже все. В 100 ехал когда-то, уже все. Давайте другую карту. Короче, стоит 207, ну короче, 210 это максималка. Так, давайте территорию другую выберем. Старый город. Какой старый город? Корный. А что не могу? Или еще они недоступны? новый район. Давай Ну, давайте в новом районе покатаемся. Потому что этот район как-то уже... вот это все время в старом городе ездил. В старом городе все время это ездили? Нет. Я не знал. Я думал, ездим по Москве. <laughs> А мы в старом городе ездили. Ладно. О! Это уже что-то новенькое. Так. Как тут? Так, куда? Сюда? Да что такое превышение? Кого я превышение? Хочу и превышаю, кто мне тут вообще что сделает? На Субару еще превышать нельзя сидеть. А нафиг ты на мне Субару покупать? Купил бы Жигули и все. Чтоб по городу ехать 60 километров. Зачем я покупал тогда машину такую дорогую? Чтобы 60 километров ездить? А, ты... Ох, нифига себе я его откинул. Вот, вот так вот со серии будет, кто у меня будет на пути, блин, на, на пути становитесь всеми. Так, просто врезался, он откинулся нафиг, и все, улетел просто нафиг. Ну так ему не надо, нефиг тут едет. Где тут еще можно поездить? По-моему, мы здесь были уже. Да, были. Были, и все, надо валить отсюда. О, не надо уезжать отсюда за город. А как из отсюда вы уехать за город? О, чё? А, нет, так, так мы здесь не были Или мне кажется. Блин, дороги. Э, в смысле? Как там нельзя, что ли? Можно. А почему они мне... Что они барьер поставили? Пофиг. Зачем они закрыли дорогу? Все равно же я поеду. Они же... они же знают, что я поеду. Зачем они закрывали дорогу? Или они не знали? Но ну, чем они тогда думали, сегодня? они... Эй, Келик, нет. Келик, да какого фига, как я врезался? Ой, блин, я не понимаю. Вот ты где? Куда? Не назад вообще в другую сторону. Что не развернули? Надо разворачиваться. Я уже кого-то врезал. Извините, я не хотел. Ну нифига себе, я врезался немножко, все, машину понял. S XP просто, XP. <laughs> Офигенно. Э, в смысле, почему она не едет? Чё она не ехала? вообще можно погонять, нет? Или... Погонять вообще можно? в этом городе, блин. Я новый город тут поставил и все. Тут, ну, глупо, тут гонять негде, не понимаю. Поехали давай. домой. Тут вообще гонять можно или нет? Или тут даже трассы нет. Нормально, чтобы можно максималку проверить. Тут нет ее. Максималку и там не мог проверить, и здесь не проверю, да? А 15 тысяч зачем я его ставил? Сейчас бы на том гонял хотя бы 200. А здесь я даже не могу нет, нормально все. Ну вот это что такое? Уж что это такое? Че, куда я еду? Опять разворачивать на другую сторону? Куда? Так, что там у нас? Ну, город едем. Ну, окей, давай. Поехали. Максималку надо проверить. Мы такие не проверили до сих пор не проверили. Обзор там и сделали, вот он Не проверили, не проверим. Блин, да что такое? Что за фигня? Я не понимаю, где, как тут ездить вообще. Отдать в этом новом городе вашем. А, так я вообще другую сторону поеду. Не, ну тут гонять вообще бессмысленно. А, так тут вообще... Ну, вот, я помню, Тут типа сдавать на права, Ну понятно, понятно. Ну конечно зимний город прикольный, но. Мама говорит, давай поворачивай. Блин, поворачивай, сказал. Так, я сюда еду, нет? Я правильно повернул? Я не знаю. Ну, вроде бы да. Thank you. Не знаю, наверное. я А нет, неправильно. Неправильно повернул. Я должен сюда выйти. Бля, я запутал. Нет, по я... Да я не туда еду, блин. Не в дерево, пожалуйста. Не хочу в дерево. Я в деревне не хочу в Так, но ну я неправильно по кругу ехал. Я неправильно развернул. Я должен был наоборот сюда ехать сюда. Вот сюда. Я мы здесь не еще. Вроде бы, но надеюсь. Что вообще тут странно? Тут вообще, по-моему, ну, деревья. Вот, к бабушке приехали. Так, где, где бабушка живет? Я уверен, где-то... Да, она здесь живет. Мы приехали к бабушке. Не, я вообще даже не знал. Ага, приехали к бабушке, почему бы и нет. Здорово. Ну чё, приехал, алё, где ты? Я забыл, где бабушка живёт, печально. Забыл, где бабушка <laughs> живёт, серьезно. Блин. Но ну, она здесь где живет, я забыл, где ее. В каком доме. Но ну, она в этом доме, где, в этом из э, дома где она тут дорога вообще нормально? А это дорога нормальная. Это ещё называют... О, охуенно вагоны з нею. Ага. Я, тут дороги нет. Ну, в принципе, это логично. Какая нафиг дорога вот тут вообще? Вот мне интересно, реально. Дома вот эти интересные вообще. Прикольно. Короче, все так. Не знаю, сколько серий идет. Но... Наверное, еще... Ну, короче, давайте еще поедем по городу покатаемся. Но ну, я не забуду на языке город. Потому что ну, можно забыть хорошо. Я даже не знаю, где он. Так. Где он? Направо надо поворачивать. Наверное, да. Там же город, да, да, правильно. Ну, в село к бабушке приехали, все, я нашел, где бабушка живет. Отлично. Офигенно. А так, в следующей серии, да, будем, наверное, здесь вперед. Вот и все. В следующей серии будем тестировать, я сразу тебе, я сразу вам скажу. Да что такое? Сразу вам скажу, что будем тестировать тест по Model S. Model S, да. Потому что новых нормальных нету модулов. Просто нету и все. Ну не тестировать, а просто гонять ну, как и на Subaru, блин. Короче, фиг все. Ну, мы от бабушки сейчас при... подъедем, типа, от бабушки. Мы. По городу гонять не будем, наверное. Так, где бабушка живет? Там, где это... Нет, наоборот. Надо... По, короче, типа, поедем. Надо найти, где бабушка живет. А, нет, не здесь. Ну, блин, как... Давайте третьего лица, что ли, не знаю. Надо развернуться и поехать в другую сторону. Как мы ездили. Да, третьего лица все не удобно. виходити уздержні. Там, де заправочка, где заправка. Но это здесь, да? Должна быть здесь. А вон там. Вот вижу, вижу. Вот бабушка живет. Вот, тут можно даже по дороге ходить. А это заправка. Не под Ну тут заправка и ничего. А чё заправка невозможна? Чё? желательно. Заправка невозможна. Ну и все. Ну и задолбали. На вашей карточке денег нет. Вот надо будет таксиста <laughs> подрабатывать, чтобы деньги появились. Короче, бабушки приехал. Все. Ну чё, приехал, давай тащи пирожки. <laughs> Ну, вот сюда прибаркуемся. Вот, я нашел угол. Все, давай, открывайте. Открывайте, бабушка. Все, приехал. Внучок. Да. Внучок приехал, короче, все. <laughs> Давайте пирожки. Короче, все нейтрально, давай, все, все. Приехали. Вы за пределы. Да какая тут вообще к бабушке приехали? Все. И да, посмотрите наличие там красной кнопки подписаться, если написано подписаться, нажмите на нее. тогда у вас все будет хорошо. А если уже серая кнопка подписаться, да, красавчики, посмотрите наличие колокольчика. Если он серый, то... Если нет, то нажмите на ну нее, тогда вообще красавчики будет. Да, пока все ссылку на проверенные ролики будут в описании пока ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте и всем пока пока